Bien, este año os presentamos nuevo herramienta. Genial. Es una sierra japonesa. Con esta sierra puedes cortar madera, plástico y madera verde. Su calidad de cortada es muy perfecta. Mira, en cualquier grosor de madera, suave o duro, tiene una calidad de cortada muy perfecta, espectacular, muy limpia en cualquier materiales. Sin necesidad de cortar tubo de plástico, la cortada está muy rápida, ¿sí? Si poner parquete en el suelo, es la misma cosa. No es un material, es muy fácil de trabajar. Con este sierra es ¿Sí? Y si tiene un jardín, con este sierra puedes cortar también madera verde, sin ningún problema. Es una sierra muy genial.